बसमीम असल मैं कैसर मलिक आप लोगों के साथ survey engineering design information platform से आज मैं आपको स्टैंडर्ड डिटेल्स एंड डिज़ाइन बताऊंगा इस चेयर केस के मतलब अगर आप अपने घर का अंदर कोई स्टेयर वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसका क्या स्टैंडर्ड डिटेल्स उसकी होंगी और उसका स्टैंडर्ड डिज़ाइन क्या होगा तो आप ये देख सकते हैं जो भी आपने घर के अंदर फुल लेंथ के अंदर जो भी स्टेयर बनती है वो दो हिस्सों के अंदर बनती है जिसमें एक हिस्सा का जो आपकी विर्थ होती है वो तीन फिट से लेके साढ़े तीन फिट तीन फिट छः इंच तक की उसकी स्टैंडर्ड व्यर्थ होती है इससे कम आप उसको नहीं रख सकते अगर काम आपके पास जगह नहीं है तो एक मजबूरी है नहीं तो अदरवाइज़ जो स्टैंडर्ड व्यर्थ होती है दोनों हिस्सों की वो तीन फिट से लेके तीन फिट छः इंच तक उसकी व्यर्थ होएगी तो आपने इसकी जो व्यर्थ रखनी है तीन फिट से लेके तीन फिट छः इंच तक आपने रखनी है इससे कम आपने इन इन हिस्सों की वर्थ आपने कम नहीं रखनी तो ये स्टैंडर्ड है उसके बीच में दरमियान में जो उसका गैप होता है वो चार से इंच के दरमियान में ये गैप होएगा आपने इसका गैप जो रखना है वो चार इंच पाँच इंच या छः इंच आपने अपनी जगह के हिसाब से आपने इसका रखना है चार इसका स्टैंडर्ड आप इसको रख सकते हो उसके बाद जो ऊपर आपकी लैंडिंग की जो विर्थ होएगी वो आपने इसी तरीके से दोनों हिस्सों को आपने जमा कर देना है थ्री फिट सिक्स इंच आप रखते हैं three feet six inch plus six inch और plus three point six inch रखेंगे तो ऊपर जो आपकी टोटल वर्थ बनेगी वो सेवन फिट सिक्स इंच होएगी यानी कि सेवन पॉइंट फाइव फिट आपकी लैंडिंग के जो आपकी वर्थ होएगी ये मिनिमम आपकी इसी तरह होएगी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए उसके बाद आप ये देख सकते हैं आपने स्टेप बनाने होते हैं स्टेप हमारे पास इधर वर्टिकल और हराइजेंटल के हिसाब से जो स्टेप होते हैं उसमें जो वर्टिकल लेंस आपकी होती है जो आपको नज़र आ रहा होता है यह आपको इधर रेजर के नाम से उसका नाम रेजर इसको कहा जाता है इसका हमारी इंजीनियरिंग के ज़मान में ये रेजर होता है और इसकी जो हमारे पास मैक्सिमम जो हाइट होती है जो वो उसकी हाइट होती है वो छः से सात इंच के दरमियान में होती है इससे ज़्यादा कि आपने इसकी हाइट आपने नहीं रखनी इसकी जो स्टैंडर्ड हाइट है वो छः से सात इंच के दरमियान में होती है वो इसलिए है कि आपको छः से सात इंच के आपके बुजुर्ग घर में होते हैं आपने हैवी सामान को ऊपर शिफ्ट करना होता है इस चेयर एक अहम जुज़ है ऊपर शिफ्टिंग का और ऊपर चढ़ने का तो वो उसको आपने इजी तरीके से रखना है तो अगर कोई आपको कहता है जी आप नाइन इंच रख लें टेन इंच रख लें एक फुट का रख लें तो सब झूठ है आपने जो स्टैंडर्ड इसकी लेंथ हाइट रखनी है वो सिक्स इंच के हिसाब से रखनी है सिक्स और सेवन इंच के दरमियान में ताकि आपको बुज़ुर्गों को प्रॉब्लम ना हो आपको सामान ऊपर शिफ्ट करते हुए और आपको पास जो भी चीज़ है उसके हिसाब में आपको इधर किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसके बाद आपके पास ये जो हारजेंटल लाइन्स होती हैं स्टेप की ये हमारा ट्रेड कहलाता है और ट्रेड की जो विर्थ होती है मैक्सिमम जो विर्थ होती है इसकी वो टेन इंच से लेके ट्वेल्व इंच तक होती है तो इसकी जो विर्थ है हमारे पास जो हार्जेंटल लाइन हमारा जा रहा है ट्रेड इसकी जो विर्थ आएगी वो हमारे पास स्टैंडर्ड जो विर्थ यूज़ होती है सारी वो टेन इंच से लेके बारह इंच तक एक फुट तक होती है ताकि आपका जो स्टेप ट्रेड के ऊपर जो पैर आता है आपका जो पैर है वो पूरा का पूरा पैर इधर पूरा है वो उसके बीच में गैप ना हो किसी किस्म का तो आपने इसी तरीके से राइज़र और ट्रेड की जो विर्थ वगैरह हैं वो आपने स्टैंडर्ड आपने इसी तरीके से रख लेनी है सिक्स इंच आपके पास राइज़र की हाइट और ट्रेड की जो वर्थ है वो आपने मिनिमम टेन इंच की रखनी है तो इसी तरीके से ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनकी वर्थ आ गई है हमारे पास राइज़र और ट्रेड की या आपने इसको नोट कर लेना है और आप जब अपने घर की जो भी चेयर बनाएंगे उसका डिज़ाइन इस हिसाब में रखेंगे उसके बाद नीचे आप इन स्टेप्स नीचे आपको एक कंक्रीट <clears throat> की लेयर नज़र आती है इसको नाम फ्लाइट का दिया जाता है स्टेयर नीचे जो हमारे पास कंक्रीट की जो थिकनेस होती है उसकी थिकनेस चार से छः इंच होती है ये फ्लाइट इसका नाम दिया गया होता है और जो इसकी स्टैंडर्ड फ्लाइट की जो थिकनेस होती है वो चार से छः इंच की होती है आप इसको चार इंच रख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा हैवी लोड आपने करना है तो आप उसको छेंच के दरमियान में भी कर के लेके जा सकते हैं तो ये आपने इसी तरीके से ऊपर हमारे पास राइजर सिक्स इंच टेल्ड हमारे पास टेन इंच और उसके बाद फ्लाइट थिकनेस eh, जो हमारे पास वो चार इंच की है उसके बाद हमने इधर अपना बिल्डिंग का सेक्शन बनाना है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए लाइक ज़रूर कर दीजिए तो जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का जो लेवल होएगा फर्श का जो लेवल होएगा उससे लेवल से लेके और टॉप कंक्रीट टॉप जो आपके पास आएगा फ्लोर का जो टॉप होएगा उसकी आपने हाइट ले लेनी है मैक्सिमम जो हाउसेज होते हैं उनकी हाइट 11 से 12 फिट के दरमियान स्टैंडर्ड हाइट होती है इससे कम या ज़्यादा नहीं होती वो कुछ मखसूस पोर्शन होते हैं गराज का या ऊपर मोटी का जिसकी हाइट कम होती है आपका जो घर की जो हाइट होती है वो अमूमन मैक्सिमम जो यूज़ होती है वो 12 फीट के दरमियान में यूज़ होती है तो अगर आपने स्टेयर बनानी है और 200 में बनानी है लैंडिंग उसके दरमियान में आप देंगे 6 सिक्स फीट के ऊपर यानी कि आपका पास ग्राउंड फ्लोर से लेके दरमियान वाला जो टॉप फ्लोर होएगा उसके बिल्कुल एग्जैक्ट में आपने एक लैंडिंग देनी है सिक्स सिक्स फिट के ऊपर तो नीचे ये आपके पास राइजर आ रहा था राइजर को हमने डिवाइड करके डिवाइड बाई ट्वेल्व करके इसको फिट्स में बना देना है पॉइंट उसके बाद जो हमारे पास इधर इसके जो लैंडिंग की हाइट आएगी पहली six divided by point five आप कर देंगे इसको और इसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये आपके पास ट्वेल्व स्टेप आ जाएंगे आपके फर्स्ट सेगमेंट के जो आपका पहला लैंडिंग से पहले वाला ग्राउंड फ्लोर्स वाला सेक्शन होएगा और इसी तरीके से लैंडिंग से लेकर टॉप फ्लोर वाले हिस्से तक आपके 12 12 स्टेप्स आपके आ जाएंगे आपने इसी तरीके से इधर से इसके स्टेप मार्क करने हैं आपने मार्क करने सिक्स इंच हमने इधर राइजर रखा था ट्रेड की जो हमारी विर्थ थी वो टेन इंच की थी तो आपने उसी हिसाब में इधर आपने उसके स्टेप मार्क कर देने हैं तो ये हमारे पास ट्वेल्व स्टेप के बीच में हमारा सिक्स फीट की जो हाइट होएगी जो पहली लैंडिंग होएगी उस तक आपके पास बारह स्टेप आ जाएंगे आपने इसी तरह उसकी लेंथ को देख लेना है उसके बाद आपने उसको रिवर्स कर लेना है ये यू शेप की स्टेयर में बना रहा हूँ आप इसमें एल शेप बनाते हैं या आप वी शेप बनाते हैं जो सी भी आप स्टेयर बनाएंगे उसकी लैंडिंग को आपने इसी तरीके से बनाना है जो लैंडिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो ट्वेल्व स्टेप्स से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे अगर आपने इधर लाइनिंग ज़्यादा देनी है आप इधर टू लाइनिंग भी दे सकते हैं और वन लाइनिंग भी दे सकते हैं तो ये आपके पास लाइनिंग से पहले ट्वेल्व स्टेप उसके बाद लाइनिंग टू तक ट्वेल्व स्टेप आ जाएंगे उसके नीचे आपकी इधर फ्लाइट आ जाएगी उसकी जो हमारे पास थिकनेस होगी वो चार इंच के नीचे हम इधर लिख चुके हैं उसके बाद आपने इधर प्लान के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने अपने स्टेप इस प्लान के ऊपर मार्क कर देने हैं और देख लेना है तो आपने जो भी अपने घर के अंदर या किसी दोस्त यार के घर या जिसका भी आपसे अगर कोई मशुरा मांगता है तो आपने जो स्टैंडर्ड उसके जो डिज़ाइन वगैरह है वो आपने इसी तरीके से कैलकुलेट करके देने हैं रेजर और ट्रेड की जो आपके पास हाइट और विर्थ है कि वो आपने उसी तरीके से स्टैंडर्ड देनी है जो दी है इससे कम या ज़्यादा आपने नहीं करनी है आपने इसको प्लान के ऊपर मार्क कर देना है और उसके बाद ये जो आपके पास स्टेप्स आए थे इधर हमारे पास ट्वेल्व स्टेप थे ये साइड में आपको इधर नज़र आ रहा है ट्वेल्व स्टेप तो आपने इधर से इसको डिवाइड कर देना है ट्रेड के साथ ट्रेड की थिकनेस थी हमारे पास टेन इंच की ten inch divided by two करके आपने उसको फिट्स में कन्वर्ट कर देना है point eight three three feet हमारे पास आ जाएगा तो आपने point eight eight three feet को स्टेप जो हमारे पास ऊपर ट्वेल्व है ये ट्वेल्व जो ट्वेल्व नंबर का स्टेप था ये हमारा लैंडिंग का समय था इधर हमारे पास जो स्टेप आएगा वो हमारे पास अलेवन स्टेप बनेंगे तो आपके पास जो ट्रेड की जो विर्थ है point eight eight three three feet उसको मल्टीप्लाइड बाई अलेवन कर देंगे तो आपके पास इधर जो हमारे पास प्लान के ऊपर जो उसकी लेंथ आएगी मैक्सिमम जो लेंथ आएगी वो नाइन फीट और दो इंच ये आ जाएगी तो ये आप इधर प्लान के ऊपर देख सकते हैं ये हमारे पास जो भी इधर हमारे पास जो स्टेयर <clears throat> का जो सेगमेंट था एक नंबर वन और नंबर टू वो आपका नाइन फिट टू इंच बनेगा ऊपर हम इसकी लैंडिंग की विर्थ लिख चुके थे अगर हाइट भी आपने इधर लेनी है तो हाइट भी आपने वही लेनी है जो विर्थ के हिसाब से जो आपका स्टेप का जो विर्थ आ रहा था थ्री फिट सिक्स इंच या थ्री फिट आपने रखी है उसी तरह आपने इसकी लेंथ भी रखनी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए उसके बाद हम ये आप देख सकते हैं हमने ऊपर इधर फ्लाइट बनाई थी फ्लाइट का जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिज़ाइन है जो एंगल है इसका वो 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक यूज़ होता है जो और जो बेस्ट एंगल हमारे पास इस फ्लाइट का यूज़ होता है मैक्सिमम घर के अंदर वो 37 डिग्री से लेके 38 डिग्री तक का यूज़ होता है तो आपने इसकी जो डिग्री रखनी है फ्लाइट की जो एंगल रखना है जो उसकी डिग्री रखनी है वो थर्टी डिग्री या थर्टी डिग्री के दरमियान में रखना है उसके बाद ऊपर आपने इसकी रेलिंग लगा देनी है रेलिंग की जो स्टैंडर्ड हमारे पास हाइट है वो 2.5 फीट से लेके 3 फीट के दरमियान में होती है और इसका जो स्टैंडर्ड और जो इसकी लुक बेहतर लुक बनाने के लिए जो इसकी हाइट यूज़ की जाती है वो टू फीट और सिक्स इंच है यानी कि ढाई फिट आप इसकी हाइट आप स्टैंडर्ड तरीके से रख सकते हैं तो जो कि आपकी खूबसूरत भी लगेगी और वो उसका स्टैंडर्ड लेंथ के हिसाब में आपके पास उसका तरीकाकार <clears throat> भी होएगा उसके बाद लैंडिंग ये जो मैंने आपको पहले बताई है कि लैंडिंग की जो लिमिट है हमारे पास वो ट्वेल्व स्टेप मैक्सिमम लिमिट है आप इसमें seven step six step four step रख सकते हैं उसके बाद आपने लैंडिंग देनी है ट्वेल्व स्टेप से ऊपर आपने अबव नहीं जाना अबव आप जाते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आपने कम स्टेप बनाने हैं तो आप उसमें लैंडिंग टू किस्म की लैंडिंग दे सकते हैं मुख्तलिफ ड्राइंग मुख्तु डिज़ाइन के अंदर वो चीज़ यूज़ हो रही होती है तो आपने इसको इसी तरीके से इस चीज़ को मद्दनज़र रखना है लैंडिंग के जो मैक्सिमम स्टेप हैं उसके बाद आपने स्टे का एरिया क्रिएट करना है तो ऊपर हमारे पास जो स्टे की व्यर्थ आई थी वो सेवन पॉइंट फाइव फीट आई थी मल्टीप्लाइड बाई आप उसकी लेंथ के साथ कर देंगे twelve point six six seven feet हमारे पास उसकी लेंथ आई तो, तो ये 95 स्क्वेयर फुट इसका कवर्ड एरिया आ जाएगा उसके बाद ऊपर आप माउंटी वगैरह बनाना चाहते हैं और उस रूम की जो हाइट होएगी वो मैक्सिमम एट फीट तक जाएगी आप एट फीट तक रखते हैं तो वो आपका घर खूबसूरत भी लगेगा और उसके साथ आप उसके ढाई ढाई फुट के शेड भी बाहर निकाल सकते हैं तो ये आप इस तरीके से अपनी इस चेयर को घर के इस चेयर को या दोस्त यार या जो भी आपके पास जो मैक्सिमम जो उसकी बेसिकली इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यही है आपने इसी तरीके से इस स्टेज जब भी डिज़ाइन करनी या जब भी आपने बनानी है आपने किसी को मशरे को आपने उसको नहीं देखना और आपने स्टैंडर्ड जो रेट्स या जो डिटेल्स हैं उसको आपने फॉलो करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक पहुँचती रहें आपको जो से भी प्रॉब्लम्स हैं इसके मतलब डिज़ाइन के मुतल या जो भी आप नई वीडियो बनाना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन के अंदर दिया गया और मेल एड्रेस भी है आप उधर से मुझे मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अल्लाह हाफिज़